Барыл Қазығұрт ауданындағы көкпар федерациясының төрағасы Рамадан Мақсат ағамыздың Астана есімді сәйгілігіменен атақты Абдықалық Абдықақар Абдықақар палуаны мәмесі Абдықалық палуан салыпты деген хабарлар келіп жатыр ау Тоғайұлы Абылқасым көкемізден 10 мың теңге, Шералы көкеден елу мың теңге Нұржан Нұрлыбекұлы 20 мың теңге, Нұрахмет Шардара 20 мың теңге, Абытай ағайыннан 20 мың теңге, Ғали Әпшеден 200 мың теңге, 120 мың теңге, Замира Әпшеден 20 мың теңге, Гауһар Әпшеден 20 мың теңге, Болсынайдан 5 мың теңге, Бауыржан Мамутов 20 мың теңге, Талғат жүз мың теңге салымдар келіп түсіп жатыр жалпы нағашылар отбасымыздың нағашылары жалпы нағашылардан жүз мың теңге айжанар елу мың теңге Перден көке бес мың теңге мырзабек байтоғай жиырма мың теңге пердеш жезде жиырма мың алғалай құда жүз мың теңге асқар құда отыз мың теңге жұмаділлә құда жиырма мың теңге сейдәлі аға он мың теңге 30 мың теңге Екуза, 25 мың теңге Сапар, 5 мың теңге Ахмет, 5 мың теңге Сқақпай көкеден 20 мың бірліктегі ғабит көкеден 20 мың бірліктегі арабағадан 50 мың теңге ғалымжан 50 мың теңге назар ғалым назардың ағасы ғалымжаннан 50 мың теңге әлі қолда ұят жандос мұрат емес пе екен салмдаймыз о қайтон арыс қаласындағы марқұм көмекбай ақсақалдың атыменен марқұм көмекбай құлшығаш көмекбай ақсақалдың атыменен бір тай салымда ермекбай көкеміздің баптауындағы сәйгүлік қайтон марбай палуан салса